vous êtes bien à Paris Oui. Alors, voulez-vous nous chanter quelque chose Alors, chantez-nous. Qu'est-ce que vous savez de beau Eh bien, chantez-nous ça. Allez-y. On ça, vous la Mais c'est très bien, Sylvia Bravo, bravo, bravo. Notre avenir est avec l'Europe. Eh bien, dans cette Europe, on a encore senti le génie séculaire de la France car où que l'on se trouve, de la France à l'Oural, la marque française reste non seulement vivace, mais encore inspiratrice de beaucoup de choses. Pour vous, Monsieur le Président de la République, je vous souhaite longue vie, bonne santé et succès dans toutes vos entreprises. Vive la France, vive Monsieur le Président Valéry Giscard d'Estaing.